Wir alle haben Arbeit und Einkommen, wenn es der Industrie und dem Gewerbe gut geht. Es ist wichtig, dass wir Abgeordnete in Bern haben, die diese Zusammenhänge verstehen. Ich wähle den Damian Müller, weil er tagtäglich in seinem Beruf erfährt, was es heißt, im rauchen Wind der internationalen Konkurrenz zu stehen.